हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स बात करते हैं विंडोज़ के साथ यूज़ होने वाली कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में जैसे कि अगर आप विंडोज़ के साथ आर बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है रन कमांड ओपन होता है यहां से आप कुछ भी ओपन कर सकते हैं लाइक like अगर आपको एक्सेल ओपन करना है तो यहां पर आप डायरेक्टली टाइप करिए एक्सेल ये जो ओपन वाला आ, बॉक्स है यहाँ पर जाकर के आप टाइप कर दीजिए एक्सेल और एक्सेल टाइप करने के बाद जैसे ही एंटर करते हैं तो एक्सेल ओपन हो जाता है ठीक है इसी तरीके से अगर आपको कुछ और ओपन करना है पावर पॉइंट ओपन करना है तो आपको पावर पॉइंट का कीवर्ड लिखना होता है तो यहाँ पे आपको लिखना होता है पावर पी एन टी और जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो पावर पॉइंट ओपन हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं ठीक है अब इसके बाद बात कर लेते हैं अगले शॉर्टकट की की तो विंडोज के साथ आर बटन फिर से हमें प्रेस करना है और विंडोज के साथ आर बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे लाइक मैं यहाँ पे करके दिखाता हूं तो यहाँ पे ये विंडो फिर ओपन हो जाती है और इसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं जो भी आपको ओपन करना हो ठीक है जैसे कि इस बार मैं ओपन करना चाहता हूँ एम एस वर्ड तो हमें क्या करना है यहाँ पे टाइप करना है विन वर्ड आपको एम एस वर्ड के लिए एम एस वर्ड नहीं टाइप करना विन वर्ड टाइप करना है तो आपका एम एस वर्ड ओपन हो जाता है ठीक है इसी तरीके से अगर आप इन सारे विंडोज को आप देखिए ये बहुत सारी विंडोज हमने ओपन कर ली हैं तो हमें क्या करना है इनको देख सकते हैं ये सारी विंडोज ओपन हुई हैं ये सब ओपन स्टेज में है देख सकते हैं तो इन सबको हम नहीं मिनिमाइज करना चाहते हैं हटाना नहीं बल्कि मिनिमाइज करना चाहते हैं तो मिनिमाइज करने का तरीका क्या होगा शॉर्टकट की क्या यूज होगी तो आपको वही विंडोज के साथ एम बटन प्रेस करना है ठीक है तो विंडोज के साथ प्रेस कीजिए एम मिनिमाइज हो गया सब कुछ मिनिमाइज हो गया अब आपको यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा तो जो भी एप्लीकेशन ओपन थे लाइक एमएस वर्ड ओपन था एमएस पावर पॉइंट ओपन था ये जो रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर है ये ओपन था इसके अलावा टर्बो सी आई ओपन थी तो ये सब कुछ मिनिमाइज हो गया है तो ये विंडोज के साथ जो यूज होने वाली शॉर्टकट की है वो कुछ शॉर्टकट की इसके बारे में मैं आपको बता रहा था साथ एक्स प्रेस करते हैं तो आपको open power main power menu open हो जाती है विंडोज के साथ अगर आप एक्स प्रेस करते हैं लाइक विंडोज एक्स ठीक है तो ये देख सकते हैं ये इस तरीके से ओपन हो रही है विंडोज एक्स ओके तो ये पावर मेन्यू है यहां से जाकर के आप कोई भी आ, जो भी टास्क करना है लाइक अगर आपको फाइल एक्सप्लोरर में जाना है तो यहाँ से जाकर के पूरा अपना सिस्टम में देख सकते हैं कहाँ कौन सी चीज़ें स्टोर की गई हैं वहां से आप उनको ओपन कर सकते हैं आई होप की बात समझ में आ रही होगी thank you for watching this video